astăzi vreau să-ți improvizez despre a distruge. În este a face să nu mai existe, a nimici, a ruina uh, și la figurat a ucide. Uh, se pare că există și sensuri normale și la figurat în și mă bucur. Așa că pentru mine a distruge este ceva pozitiv pentru că mă gândesc la ego. Astăzi am vorbit cu o mămică care uh, are un copil cu deficiențe, o fetiță și tot uh, zicea nu, am făcut și aia, am făcut și aia, nu se poate, nu se poate. Uh, și mi-a povestit un episod în care fetița nu a vrut să facă absolut nimic din ce a spus doamna ei învățătoare și am avut așa o revelație că nici mama nu vrea să accepte că se poate face ceva pentru fetița ei. Pentru că orice îi spuneam, zicea, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate asta, nu se poate, nu se poate. Și e clar că mi-aș fi dorit să-și uh, autodistrugă ego-ul care ne alimentează, din păcate, întreaga zi. Aceea în care tot timpul numai noi avem dreptate. Hai să ne-l distrugem. Ce părere ai? Ceau!